Hola querido socio, mucho gusto me presento Y si me conocía, ay qué pena lo lamento No distingo entre ratas y entre amigos de aparento Solo como digo, no copio de fariseos No soy de los que dicen que amigo el ratón del queso Porque así como se comen el perro desprecio el hueso de la mano que me daba de comer y solo por un mejor plato lo ha dejado en el ayer Socio no lo haga, no le corté la cara Al men que una vez por usted ya negó la mama Y si la lata corta, el socio también lo hace Y si lo desconoce mejor no date de presentarse Socio no lo haga, no le corté la cara Al men que una vez por usted ya negó la mama Y si la lata corta, el socio también lo hace Y si lo desconoce mejor no date de presentarse Falcho fariseo que espero que el momento Ya atacó después de adquirir el conocimiento Que tiendo a lo perfecto es mi regreso perverso En versos que solo escribo que entre sombras ya nada me asombra Que el parcero que apuñala y por la espalda Es algo que en algún momento puede pasar no tiro a nadie, solo desahogo las verdades trancadas en la garganta Hierba mala nunca muere, végame en lento proceso, recuperándome de los malos momentos Entre muertos voy caminando, jando, divagando con mi plebe Soltando versos sin asco entre esas multitudes Señor porro porrito, deme la medicina para distinguir a los socios y las ratas que caminan Pues porque en esta vida no hay que confiar en nadie Así te brinden la mano, puede que después te fallen Es mejor andar solo que mal acompañado Con un antifaz de odio y de rabia camuflado No soy de las personas que caminan por la envidia Y por dentro se cuestionan porque no tienen una vida Dejen la hipocresía y no vivan de mentiras Que si el cuero no pega, para eso está la piba Mejor carbure lo falso y ocúpese de su vida Que yo solo con mi música transcurro todos mis días. Que yo solo con mi música transcurro todos mis días. Socio no lo haga, no le corte la cara Al men que una vez por usted ya negó la mama Y si la lata corta, el socio también lo hace Y si lo desconoce mejor no trate de presentarse Socio no lo haga, no le corte la cara Al men que una vez por usted ya negó la mama Y si la lata corta, el socio también lo hace Y si lo desconoce mejor no trate de presentarse